где себя искать Только здесь и сейчас На стыках линий перехода разнополых фраз Остынут а пробки мегаполисов, катарсис масс И если хочешь, я сыграю, запуская вальс Маленькими перешажечками подобрался к бездне вместе бы На радость есть бы Но это больше, чем любовь Это больше, чем вера Это намного больше слов Больше планеты Венера Больше того, что мое А моего в этом нет И я отдал вам легкие Дышу только этим Дыши, Сережа, дыши А вы смотрите, как дышит Не объясняя, послушайте Да больше, чем он видит сейчас Видали только слепые, я уверяю вас Люди его не лепили То, что играет сейчас, любили тоже не люди То, что вы слышали, возможно, подавали нам люди, Судите блюда и мест, где вам его подавали Музыка вечна, а вы ее чуть не проспали Важно себя искать, чтобы снова терять Чтобы понять, что невозможно и возможно опять Чтобы держать с надеждой или с верой отпускать Или вечно любить, или вечно страдать Да наплевать на правила, правила лепят словами Словами лепят идей, идеи лепят телами А хочешь штаны мы и есть природа Любить не значит сказать Писать не мыслями легче Ты знаешь, музыка вечна И если путь, то млечный Дыши, Сережа, дыши А вы смотрите, как дышит Не объясняя, послушайте То, что он слышит Но чем он видит сейчас Видали только слепые, я уверяю слышали, возможно, подавали на блюде Судите блюдо и место, где вам его подавали Музыка вечна, а вы ее тюбите